Ите эфирге саха сірі информационный берені Студияға Татьяна Филиппова маңнай сүрін сонунтан. Қаңала сұлуғығар мұз қарыта өске әті. Ұтағыма үрден сөпте ғучастығар суғал біліқ көтті. Бүгін андойдуға қан баттағының ұтары тұрулығар күн. Әмчеттер нәхіленияға сүйрәқ тымыр ұрыларыттан қарыстаны немаларын кепсілдер. Бағадынык истәтчілер ортолоругар бұл жанан ытыға Россия чемпионатыгар республика сүймердеммит командатын спортсменнара 2 метәлге тегістелер. Бүгінгі брифинге хетенлер биттерінен өліні Рүсмуха Ленске өліғме қаңалас орионларынан 600 сүрбе километр таян ұстар. Аллара қырыта қытыл жыраға білетінер. Покровскай, Жакускай, Кангалас участактаргар мұз қамсаата, алдын үріс ұс майы, томпа, таатта, ұс алдан ұлыстарынан ұстар. Суыққа ұстата хетті 19 километр сығарыйды. Амма әбе мұға таатты ұлығығар білетінер, аллара өтті ұс кеға тағысты, үйәхә қырыта қарбалақтан 5 километр аллара бар. Бүлі үріс сунтар нюрба бүлі үйәхә бүлі әңер ахар. Аллара қырыта бүлі қораттан 5 километр алыра. Этини сәрге кәбәйі ұлуғын қатырып қоматтығар мұз қамсаата. Суққа ұстата 5 километр сығарайбыт. Оттан қаңалас ұлуғығар мұз қарғыта өскәйті. Санаттаққа ұлысқа көмөл бәғәхә кәлән қалғағылы ұстыбыта. Біліңі тұрғынан аллара кербейті қытыл жұра сәленетігер. Үйәхә үрті өліғіме ұлуғығар бар. Бәхес малжағырны хелеген бағылыға ехтенлер бітінен, қары үйедей онна кытыл жұрасы ленелерін иккардығар арыға тақсыбыт. Хассырда онча асқа ұтахама ихикке онна кытыл жұраға құтталлақ кірбеге жүгахабыта. Бұ нәхеленеләқ бұнларға үрдік бәлемнәқ болу режима білдірілінне. Билинге туругунан төрүспүт э, мууга кырылан хамныргынан баран шүн турар убут келен келе критический уровень убут уровень он алты метр тут бир сантиметр он метр тоғон агыс сантиметр топ сайнан вот Убут маны кадер кытаны болу отта кирер убут онна он бир э, же э, участокар у кирен турар қары бардағына тулубут түхө деммит эреллээхпит Ит нехилеге өрішкі кейдер улуса набережной барыта уға барда скола оғыларын делерген тарғаттылар бұқа бары үләхет Берем олар олар онна э, туохтарын э, бали оборудованияларын э, ценный документацияларын бу э, белемнен түмен тахар кодтарарга белем олороллар анан барыта белем барыта контролга ылыллыбыта Отон хаңала сулуғугар у әбілден сөпте құша астақтарығар ұқсаллақ бұғы майғы министерістебетін сухал бөліға көтті. У тахама мұңытур кірбейіне астағына 12-ні хеделенелек бұлыңа 569 же уға барар құтталлақ. Бұстақ кемге жонол ордор балтараты хүнче местелек 16 пұн үлелеға. Специалистер өріске қары тақсыбыт сирен делбі тептерерге білімнер. Покровскай, Жокускай, Кангалас участактарынан у әбілдер мұз қамсырден білдірелер. Екі суққанан көмөл ұстараза бағланар. Урукку жылларга холотоққа быйыл ханна да қар ута, әлбәқ болан үрістерге утахыма үрдік. Нүрба улуғығар бүгін ғымыйын 17 э, күнінәғі көрдірінен. Нүрба куратанынан бүлі үріс утын тахыма ағысаңар метреға тәңнеспет. Малық аянынан марқа үріс бе аңар метреға тейбет, бұ иккесірінен гидропостер күннері-күннері үлелілер. Төт жасайы үріске утахымын тұрғын тұхынан ехтінерінің орылыр. Олығы жағаға қачыр суыспа білдір бітінен, мұз қалғағытын тихақ кербейте сұнтар ұлуғын территориятын аған эрге муус харар онна бу жарканна мостага эми харынып то бе жол бутур пока айтанга бара турар э, хатага кырытык кара хаджы бутонна үллөр акынна кажарканга ута хаматта эмиш катакка хаджы бута кынан баран ката бе жол бутур э, ута түһен э, кары баран тоо баран этенге түштү Бүлі ұлығын 15 нөмірдәғ бағарыны етірәті уаттан сәрәқтәғ болу үлетін сылыр кетшігітір. Сайыңы кәмге бағар тары үлені ұлыстағы ұстыр бәліқ бөт білісті. Аспытсылардақтақ болын улу сүрдінен ойыр бахарнақ сана лаппа кіреді. Олда боллар бахарыны әтірәтілі хеттері сайыңы кемге уаттан сәрәқтәғ болу үлетін күз терилтелери идейне чаханы ылдыры кәриһэджэн суһал сулууспалар нөмердерин санатан листовкалар тархаталлар. Кулун тутармаңда күкүнүттен баатан серахтяах болуга саңа эддебилер тагыстылар. Истарап кемедерин туунан билүү сонуннаргар кахакка эдде сырдатыллыбыта. Ухайбэхигер жеттен терген Ихинәгә тутулартан ага суакка бәгы сыйы уматы 15 метр рак болықта. Терген ихигер өттәһен бабуллар манга тутулартан 5 метр тейчи Бұл Булчуттар ойырға оттан серактаа болоқ от аптулла сере метре ары қағылылар. онна тулата 2 метре умайыр отма сыйыттан Оты Оту соқ соқ калларылман. Манетенге профилактика түнен аналы рейделер кехигіміз пакка ыдыллалар. Бүгінгі күнге болғымтану чуылан өріс кытылын ұстын мұз барыдын кемегер, онна ойырға туугар өскәбәтін тұхығар олықтақтарға сәреті үлетін ұдалар. Бүлітәғі 15 нөмердәғі бахарны әтерәт үлеттері, ұқсаллақ бұғы майғы кемесия жилеттері, бүлі ұлуғын алын кәмейдәғ судыналар сударсымны инспекцияте, оны оғынды инспектордері, опсай профилактической рейделері оңырдылар. Бүлі Үлі үріске тәрілті оскола оскуала оғылырғар, бидилен ғылға, оны тағанан бахарнай масыны нүңі сәретер үлелері ұйттылар. Профилактика үлеті күйістәқтік баратурар. Инструкторскай составәрі болбаққа ұлы сүрдінен бар бахарны частар местетігер анал әне күнәді ғыдалар. Алексей Захаров, Иннокентий Колесов, Сақа телевидениеті, Бүлі Усалдан ұлығы барғонтон тандаға ти тарыға бәрияға түйлі қадері аян солын өрмен нөқтірі. Бұтығынан сол сұлыспатын онна транспорт департаментін салаятчы Александр Данилов ехдінерді. Оруйон салаятчылары онна бедірәтчі тірелті бұ күннерге итесерге бұстақ кәмге ағар солы оңыруға. Транспорт министері стебетігер бұхар бұттырынан олықтағы жағалта солы сүргітуге үп көрілетігер саяпқатын ұтықтақ. Манесерге онна кебәйі аян соларын тупсарар үле салғанар. Куттала суық онна қачыстывала қаян соладен национальный бірайығынан бұйыл республикаға 267 км солы өрмен өқтірі. Ол ехігер 204-4 км ұсталақ республика тахымнақ сол оңғылу, етені сірге Джокускайға үрбеттен тақсы км аспалықтыра. Биылғы кетінші үбеу сылғы безопасные качественные дороги национальный проегіна 260 километр сол керектақ, онтын 204 километр региональный солда болылар, оны үбеу э, километр э, Жокуска көрет ұлысылар. Э, бүгінгі күнінен контрактор барты түйерсен тұралар, бейі подрядный организациялар бұд барты техникалары, жонлары бәлім тұралар, объекттер көлелер ғалан әнерелдер. Бүгін андай дуга хан баттағының ұтары тұрулығар күн. Бұ үрі сүрәқ тымыр үләтігер кәхіні көбітер. Онын бүгін әмчеттер нәхіленияға доробияны көріні тұхынан ихтінлерінің ораллар, әрдеттен сәреттер үләнің ғыталлар. Билерин курдук үрдік дабылынья сүрәгы мөлтөтөр тымыры кыратар органнар қанынан қачылыларын қачақтыр. Оттон маннық кыһалгалаах республикаға сүү суом бие саңар тыһынча киһи Этинтен төрдүн аңыз тыһынчата балыһага эмтенер. Бырастыр ыяхыны көрүнө сылжарга үчүгейдик утуяры, сыйнянары, ахары тустаах, тумалаах ахылыктан туттунары сүбелилдер. Былырин улаганнык гэллен буотын почти өйөтө юох буоламара кирбитим. Ол кирбит бере пресиң он буттара. Быйыл келем мен эме банда бу балыга бар. Келем мен эме кирем мен. Эме икис операцияны оңордулар сүрәк бар. Күрәті көлдер еті болла. Оны ұлған туақтарға ғылділік боллақ бөттейді. Күру бұраштар көрі көрдірінер әтейіп болды. Бейі әқа ұйоң бырастен суох мен терапевинен эрхирыттак битти Бүкіндерге сударыстывынай экзамені туттарыға, үйерек салалтатыға, расколаларға экзамені тутар бары пулыңа тәрәхінне хүлі ұйдылар. Тааттыл ұғығар үйерек жылын береппеттәқ түгенігер білімнені қамытын Вера Матвеева кепсер. Быйыл ытык көл үсөс колатыгар өрөмөн үлете ытылларынан 911 класс өрөнәтчилер экзаменлери Чөркө орто сколатыгар баран туттарыхтыра. Боғылырғы төрөппүттерге олыз долгутуулаах эппетнестэх. Апробациян экзаменіне баран осколуну бір бирсияган, что да как кивит курдук, оно Мынык апробациялау харавардахана мынык кихибилбет осколтыр тиен долгуян халыну экзаменерыну долгуян баралыруну хатан хомулуен хо олихен апробацияден бар. Бир ускайга үс час үлейяқтақ бит, тон долгуяут басыгудын баран рәвет жаркаха, обычно бәй тоқты балаша осколтыр, Үйрек салатыгар осколарга бір сүрін сорок транспорттын қачи, тейі тағы барыр дебілін толыру тұтуғу, государственный экзаменлері қатыстывалақтық чейінеддік онна бәрәдігі кейте соқ ыты болар. Улус дүнен барыта алтта экзамен тұттарар пұн үлелеға, улус бұтығар бұманнық апробация 90 кластырға болан тұрар. Онна бұйыл бүгін өмейіні әтті күнігер бір кенем экзаменге барыта сүз оғы, оту түс үлехет, Э, хетте э, специализированная техниканан э, баран боролуынан көрүктакта бу технический өттүн ин барыта экзамен биреметигер хөпкө сыйхата суох ахарагар белем улуктаакпыт Черкеоғыз колатыгар он сәтті аудитория тұтпет камера белем тұрар. Бұ бүтін Россия үрдінен ұтылдар сүнкен солталақ компания, үрдік тәрәхіннәқтік олықтамы тірдебірінен барарғар, оскола онны экзамені тұтарпын салаятчылара тұсап петінәхі сүгәлілер. Бұ олақан солталақ экзаменлери итигер биге оскула биле. Оны тагынан онтон ара хатар нехиликтер бит оголорун багардар э, су и суук буллагана э, келилериге тухалак булдун, э, көмөлөк булдун жемит биһиги бэбит оскулор дийинен барларга Бу Бой бүтүтүттен сагалаан экзамен туттарачыларга петнестеак түймәк сагаланар. Улуспы 9-11 клаһы битерәчиләргә экзаменнары стихляктик туттараларга Уапсай орто өрәғатты статынылан талбыт иделергер өрәққа керелерігер бағарабыт. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақа телевидениете, Татта. Кухаганнык истечилер ортолоругар бул жанан Россия чемпионатыгар республика сүмердеммит командатын спортсменнара 2 медальгә Күректі Күрәхтеһи Татарстан республикатын мирный бөһүлегәр игыллар. Сурдлимийской, Сурдлимпийской оңюлар кыйлақтары Россия спордуны төләқ мастера Евдокия Катаргина 36 чуконы ылан кыйлақ атын сүкті. Оттон Мария Егорова бир балы сетеген үрін көмесметәлінен нағырадланна. Чемпионат ұмайын сүрбе күнігер түміктенеға. Күніскі сонуны манан түміктебет